Мене звати Юлія, я приїхала з Тернополя сюди в Києво-Могилянську академію для того, щоб навчитися медіавиробництва. Насправді це дуже цікаво і доступно, особливо з таким викладачем Сергієм Поліщуком. Хороший, доступно пояснює матеріал, професіонал в своїй справі, в особливо монтажі. Дуже дякую йому. Багато чого навчилась нового, а найголовніше те, що тут ці знання підкріплюються практикою. Я дізналася, як правильно робити те, чого я раніше не знала або робила помилково. Також е, зрозуміла основи баз, який в мене був відсутній. найбільш корисним я вважаю монтаж відео. Це найбільш корисним. І в основному це інтерв'ю, з якими я стикаюся повсякчас, мені було дуже цікаво, як можна знімати інтерв'ю крупним планом, загальним планом, середнім планом, як робити перебивки. Це досить цікаво.